Saluto an alla mondo. Am mi nomas Tanya, kaj mi loĝas en la Nederlando en Amsterdamo kun mia tre terura hundo hodiaŭ. Am mi decidas filmi min mem por registri mien progreson kun esperanto paroli mi spektis la filmeton de Becky de Keep It Simple Esperanto kai she filmis shin mem paroli tre malgapide pide, <laughs> mali rapide, me. <laughs> Kai mi pensas mi ankao, filmas min mem. Cha mi nivelon, nivelo de paroli ne estas bona nun. Mi parlacas a mi ne volas pauzi mian filmon po montri al vi che mi pensas multe pri la vorto do silento. um, <laughs> mi demandas, mi, mi demandis Twitter um, che io havas demando in po mi por respondi en la filmeto mi havas demandoin! <laughs> La unua demando estis Ciu vi volest esti gato au hundo? Gato. Cai... Eh, ne, gato. Cer gato povas grimpi en la arbon cai mi pensas ke gato ne havas alta fobion. Mi havas alta fobion. Io met. Uh, mi anca logas en la sesa etaggio de mia consulario. <clears throat> yeah. Ah. Uh, cato. Anca cato katoi havas tre bona bona dentoi bona dentoi la akra akra dentoi uh. <laughs> Ĉi tio ne estas facila. mi havas multa in demando in sed mi ne povas respondi al cio cha mi ne sias uh, eh, la voto ja yeah. Kiam vi comensis lerni kiel kai kiel? Esperanto. Um, mi comensis antau multa in se ne tre seriosa nun mi comensis antau unu jagoi, jagoi, jagoi um, ehm, liicio usa mi kiel mi bezan de de de mi usa tusingo ka el leno punkto kai portavo portavon mi usa portavon otavo en mi havas multoin voetaloin. Eh, mi anca usas Twitter-um cae Mastodon-um, Instagram-um, youtube YouTube-um, cae Facebook-um. Mi provas paroli per taipi cun aliai homoi tage, ci Um, mi pensas, en Amsterdamo trovitas Esperanto klubo, sed mi havas socia akcion, socian akcion, mi ne tre ŝatas renkontiĝi renkonti renkonti homojn kiun mi ne konas uh, ah, do oh, mi havas problemon uh, um, <laughs> estas viaj hobioj? Mia ŝato kupoj. Yes, <laughs> mia havas ŝato kupoj. Mi ŝatas triki kaj kroĉeti. Kroĉeti mi kroĉetas la litkovrilon. Grandan litkovrilon. Um, mi trikas ĉapelon. Ĉapelojn. Multo en <laughs> ĉapelojn. a mi trikas scarpoin kai min nun havas la kadenoi justai colorai fadenoi por triki esperanto chapelon yes do mi ficos chapellon por persono kiu demandas al mi kie okay. di la persona demandas al mi ĉu mi volas tiki chapellon Yes, mi volas tiki chapellon. um, nun mi tre do <laughs> mi finos gis la revido <laughs>